الماكينة ختمة المستقبل يبدأ من توا بيوت عزيزتي حلمتنا اتحققت احنا في 2035 مانيش مصدق قديش تبدلت الدنيا لا الحق تبدلت ليش نوش اكيد هذه نتيجه اللامركزيه شكون كيفك راجلك يعمل لك voyage للمستقبل voyage voyage voyage هايل باش نقعد نحكي بيه 15 سنه لقدام كان تحب تعرف بقيه الحكايه télécharger ال BD على ال site web نتاعنا